Ek en jy het almal stories om te vertel. Ons het stories uit ons verlede uit. En ek glo ons is besig om 'n storie deur ons lewe te skryf vir die toekoms. Dit is mos lekker om na stories te luister, is dit nie waar nie? Stories gee kleur aan jou lewe. En mense vertel baie keer stories so interessant. Jy weet, ek dink nou maar net aan my kinderjare as Jan Spies 'n storie vertel het, dan het hy dit so ingekleur, hy het vir my 'n volle prentjie daarvan gegee. Dink 'n bietjie aan die storie toe jy jou eerste sertifikaat gekry het in graad 1 of iewers op laerskool. Dit's 'n hele storie wat jy kan vertel. Dink 'n bietjie aan jou troudag. Dis 'n wonderlike storie, die geboorte van jou eerste kind. Iemand vertel nou die dag vir my, hy was onlangs by die Olimpiese spele gewees en hoe hy die storie vertel het, het het selfs vir my die geluide in my ore weer laat weerklank vind. Ek kon verstaan wat hy sê. Dink maar net bietjie as jy 'n 'n uitvindsel ontdek het, argumente onthalwe iets wat uh, genesing kan inwerk, iets wat kanker kan genees of vigs kan genees. Ek bedoel, daardie storie sal jy vertel en aanhou vertel. Jy sal nie kan wag om dit te vertel nie. Nou Jesus was 'n storieverteller par excellence. En hy het 'n klomp stories vertel, ware stories, ware verhale, gelykenisse. En hy kon dit met kleur vertel, hy kon dit met geur vertel. Hy kon vir jou 'n hele prentjie skets. En in Johannes 4 vertel Jesus 'n baie gewone storie, 'n bekende storie. Hy vertel 'n storie wat sê ek gee vir jou tweede kanses hy hy vertel eintlik 'n storie wat sê my nuwe storie. Jy het 'n nuwe storie wat jy kan gaan oorvertel. Jy kan dit gratis oorvertel. Dit kos jou niks nie. Hy sê dis 'n storie wat seën inhou. Dis 'n storie met 'n toekoms. Nou kry jy hierdie prentjie. Daar sit 'n vrou by die put. Een middag is baie warm en Jesus kom daaraan. Hou dit in gedagte as ons Johannes 4 vanaf vers 10 af gaan lees. Jesus het haar geantwoord: As jy geweet het wat God gee en weet wie dit is wat dit vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom: Meneer, Jy het nie eers 'n skepting nie en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie meer in staat as in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self met sy seuns en sy rydiere daaruit gedrink het nie. Maar hoor wat antwoord Jesus haar. Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal hom in 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Nou hoor nou wat sê die vrou. Die vrou het vir hom gesê: "Meneer, gee vir my van daardie water sodat ek nie weer dors kry en nie meer hoef te kom water haal nie." Hy sê toe vir haar: "Gaan roep jou man en kom terug hierheen." Die vrou het hom geantwoord: ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar: "Dis erg wat jy gesê het. Ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat." En dan sit Jesus sy storie, sy gesprek met haar voort en hy gee uiteindelik vir haar 'n opdrag. En ons sien hier's 'n paar goed wat uitstaan uit hierdie teks uit as ons 'n bietjie gaan krap in die teks. Die eerste ding wat ons sien is is Jesus se ingesteldheid. Eh, as ons kyk na na die begin van Johannes, dan sien ons die boek Johannes wil eintlik vir ons sê en wil eintlik bewys dat Jesus die Messias is. En in die begin van hierdie perikoop, hierdie gedeelte staan daar en Jesus moes moes deur Samaria gaan. Kyk, hy kon 'n ander pad ook geloop het. Dit was 'n makliker pad want hy was in Jerusalem en hy was op pad na Samaria toe, eintlik na Galilea toe, maar deur Samaria. En hy kon 'n ander, 'n makliker pad geloop het. 'n Pad wat daar nie soveel bedreigings op pad is nie. 'n Pad waar hy kultureel nie sekere blokke gaan hê nie. Maar nou sê die woord hy moes. Met ander woorde, Jesus het 'n sekere ingesteldheid gehad want hy het geweet wat wag. Daarom stap Jesus deur hierdie Samaritaanse gebied. Nou hoekom hoekom mag hy eintlik dit nie gedoen het nie? Vanweer die kultuur mag 'n Jood en 'n Samaritaan eintlik nie met mekaar kontak gehad het nie. Want die Samaritane is gesien as 'n laer klas mense. Hulle is gesien as mense wat ondertrou het. Hulle het hulle is gesien as mense wat vuil en eenkant is. Hulle was eintlik uitgeworpenes gewees. So dit was moeilik vir Jesus. Dit was waarskynlik moeiliker vir sy vir sy disippels want hy het 'n doel voor oë gehad. Sy ingesteldheid was hy sou graag by hierdie vrou wou uitkom. Daarom gee hy nie om om 'n tweede myl te stap nie. As Jesus by iemand wil uitkom, gee hy nie om of mense onrein is nie. Hy gee nie om of hulle uitgeworpenes is nie. Dink nou 'n bietjie toe hy daar aankom by die put 12:00 in die middag. Jy sien dit was warm geweest. Hy was baie moeg geweest. Dit was 'n baie vreemde tyd wat die vrou daar is. Hoekom hoekom dan? Dis mos nou nie kuiertyd nie. Dis warm disippels het gaan inkopies doen. Hulle het gaan kou water koop by die eerste nabye winkeltjie. En Jesus het gesê, "Nee, hy sit en wag." Want jy sien, hy het iets raak gesien in daai vrou toe hy haar sien. Sy ingesteldheid was om haar behoeftes aan te spreek. En op daardie oomblik kyk Jesus verby alle kulturele verskille. Hy kyk verby die moontlike immoraliteit. En hy kyk diep in hierdie vrou se hart in. En hy sien haar behoefte en hy weet dat sy dors is. En hy kom na haar toe. En hy buig af want hy sien dat sy water nodig het om te drink. Jy sien, wat is my en jou ingesteldheid? Leef ons maar net sommer so oppervlakkig Jy weet, is ons eintlik in 'n groot mate uh nie ingestel op mense se behoeftes nie. En baie keer is ons net ingestel op ons eie behoeftes. Baie keer is ons krities, baie keer beoordeel ons. Soms is dit onnodig. Maar die vraag is het ek en jy ook 'n ingesteldheid soos Jesus om te kyk na mense se behoeftes. So die eerste belangrike ding wat ons in hierdie storie van Jesus agterkom is is hy het sekere brille opgehaat. In ons dag sal ons sê in moderne taal, hy het Bybelse brille opgehaat. Hy het deur die Bybel gekyk na die behoeftes van hierdie vrou. Jesus se ingesteldheid. Maar daar's 'n tweede gedagte wat baie belangrik is. En dis Jesus se voorbeeld. Jy sien die die Griekse woord is kopaio. Dit beteken hy was fisies, emosioneel tot die dood toe moeg. Maar selfs sy fisiese toestand, selfs sy emosionele toestand het hom nie weerhou om met hierdie vrou kontak te maak nie. Nou ek het gesê dit was 12 uur. Die Bybel sê die oggend, die dag breek 6 uur en 6 ure na dagbreek is 12 uur. So dit was warm. Nou skielik kom hierdie vrou wat gewoonlik 5 uur, 6 uur as dit koel cool is, kom sy na die haarsalon toe want by die put het hulle vergader mense van die dorp, die vrouens het gaan water haal, dan het hulle gesit en gesels en met mekaar gedeel wat het die dag gebeur, wat gebeur by jou huis ensovoorts. Maar hierdie vrou kom op 'n onmoontlike tyd. En menslik gesproke was dit vir Jesus ook half onmoontlik geweest. Maar toe hy sien wat dit sy nodig het, wat sy nodig het, toe sê hy vir haar, ek het een, eh, ek het een geskenk vir jou. En hierdie geskenk is gratis. Ek sien jy is dors, ek sien jy is geestelik dors. Drink net van hierdie water wat ek jou sal gee, en jy sal nooit weer dors kry nie. Jy sien, Jezus kom en hy, hy stel een voorbeeld, hy kom bied sy genade aan. En hy kom sê vir haar, dis absoluut genade Dis absoluut gratis en verniet. Ek wil jou vrymaak. Ek sien jy's vasgebind deur sekere dinge van hierdie wêreld. Maar ek wil jou vrymaak, vrou. So baie keer is ons vasgebind, né? Soos vasgebind deur sonde, ons is vasgebind deur ons verlede. Ek weet nie wat se krapmerke daar in jou verlede was op jou harde skyf in jou hart nie of in jou kop nie. En daardie daardie wonde uit die verlede uit maak dat jy nie vry is nie, maak dat jy nie vry kan leef nie, maak dat jy vasgebind leef. En Jesus kom sê vir haar: "Ek wil jou graag vrymaak." Jy sien, ons gaan eendag voor die troon van God staan en dan gaan daar 'n lys van sondes teen ons gehou word. En dan kan God sê maar jy kan nie ingaan nie. Nee, wat teen ons gehou kan word is dat ons nie die lewende water gedrink het by hom nie. Dat ons dit nie aanvaar het nie, dat ons dit nie gekry het nie. Want wat doen Jesus? Sy voorbeeld sê hy buig, okay, hoor wat doen hy? Hy buig af na haar vlak toe. Hy kom op haar op dit wat sy nodig het kom hy in en hy kom gee vir haar genade. En hy kom beloof vir haar seën. Nou ek glo met my hele hart Iewers daar toe hy vir haar gesê het, toe hy in gesprek met haar getree het. "Want vrou, vat net by my water. As jy weet wie ek is wat vir jou water gee, sal jy dit onmiddellik vat." So ek dink die Penny het toe eers by haar gedrop. Sy het waarskynlik iewers, want sy sê haar ouers het God aanbid op 'n berg. So met ander woorde, iewers het sy met godsdienste doene gekry. Maar die Penny het nooit vir haar gedrop nie. Sy het miskien hierdie three easy steps bekering gehad. Om maar net te sê ek wil saam met Jesus loop en dan leef ek maar soos wat ek wil. Maar in hierdie oomblikke besef sy met haar verstand en met haar hart ek het God nodig. Ek het 'n baie slegte storie wat mense van my kan vertel. Ek self kan 'n klomp slegte stories vertel. Ek het nagklap stories wat ek kan vertel. Ek het stories van vyf mans wat ek kan vertel. Ek e-, is uitgewerp in hierdie omgewing en in hierdie vriendekringe. Ek het nie ek het nie vriendinne nie. Dis hoekom ek alleen is. Ek het 'n slegte storie. So Here, kan nie kan nie iets aan my situasie doen. Kan nie vir my 'n nuwe storie skryf nie. En toe kom Jesus en hy kom sit hierdie ketting vir haar aan mekaar en hy laat haar snap. Ek wil 'n nuwe storie in jou lewe skryf. En Jesus bewys hier dat haar gawes van die Gees is. Hy sê hy bring 'n woord van wysheid aan haar. Hy sê: "Ah, gaan haal jou man." Wysheid. Hy het nie uitgeweet sy het nie 'n man nie. En toe sê hy 'n woord van kennis. O, jy het 5 mans gehad. En ehm um, uit die aard van die saak is die man wat jy nou het nie joune nie. Hy hy help haar met 'n woord van kennis. Maar hy gee ook vir haar 'n profetiese woord. Drink net hier uit uit my beker uit. En jy sal lewe ontvang. Jy sal die volheid ontvang. Jy sien, dis wat in my en jou lewe moet gebeur. Ons moet met ons hart glo dat God Jesus uit die dood uit opgewek het en ons moet met die mond bely ons ons verstaan dit dat Jesus die Christus is dis wat die boek Johannes wil sê hy wil sê Jesus is die Messias hy het ons lief hy het sy lewe afgelê en daarom moet ons hom ook lief hê Jesus se ingesteldheid was om hierdie vrou te help Jesus se voorbeeld was dat hy niks ontsien het nie. Hy was nie te moeg nie. Hy was nie te lui nie. Hy het gedoen wat sy Vader van hom gevra het. Jesus se voorbeeld. En dan Jesus skryf, dis die derde belangrike ding. Jesus skryf vir hierdie vrou 'n nuwe storie. So die storie wat sy vir Jesus vertel het was ehm um, Here kan jy my gebruik? <laughs> Here, ek het 5 maande gehad. Ek het 'n ou slegte storie. Here, stap eerder met my verby. Gebruik eerder die volgende ou wat kom water haal of die volgende vrou. Ge gee eerder vir haar of vir hom die water wat u van praat. En ten spyte van hierdie gesprek wat sy met Jesus het, want sy het nie aan haarself geglo nie. Sy het gedink sy sleg, sy het gedink sy's vuil kom Jesus by wyse van spreuke en hy sê vir haar as jy net drink gaan jy nuwe lewe kry want ek wil 'n nuwe storie deur jou deur jou lewe skryf vrou ek het jou gekies ek wil jou gebruik ek wil hê jy moet tot eer van my lewe en dit maak nie saak waar jou ouers aanbid het nie want in vers 24 23 24 staan daar uh iewers het haar ouers op na die berg toe gegaan om altyd te bid en Jesus sê maar in hierdie dae sal jy nie meer hoef na 'n berg toe te gaan of na 'n tempel toe in Jerusalem nie nee jy sal my in gees en in waarheid aanbid jy kry die waarheid vandag en daarom sal jou gees my ook kan aanbid want my gees gaan uitgestort word en jou lewe kom nuut maak jy sien Jesus kom sê vir haar ware aanbidding Ware aanbidding is wanneer jy my in jou lewe het. Nou Jesus sê vir die vrou by wyse van Spreuke. Vrou, ek vat alles vandag. Ek vat 'n rekordboek van sonde. As jy byvoorbeeld 3 sondes 'n dag doen, dan is dit min of meer 1000 sondes 'n jaar en kyk bietjie hoe oud is jy? 50, 60, 70 duisend sondes wat teen ons is. En Jesus sê: Alles wat opgeskryf is in daai boek kom vat ek. Ek kom dra dit vir jou en jy skoon. So die feit dat sy 5 mans gehad het, die feit dat sy uitgewerp is, die feit dat sy as 'n vuil vrou gesien is, het het Jesus kom haal, hy het dit kom vat, hy het dit kom nuut maak, hy het dit kom skoon maak en hy het 'n nuwe 'n nuwe storie deur haar lewe kom skryf. Interessant, wat hoor wat sê hy vir haar hier heel aan die einde van haar hoofstuk. Sê hy hoor hierso asseblief eintlik eintlik moet jy hier oor stil bly. Maar wat wat gaan doen sy? <laughs> sy gaan nie terug nadat sy hierdie ontmoeting, hierdie ontdekking gehad het van sy het nuwe lewe. Sy het hierdie geskenk gekry. Sy het niks daarvoor betaal nie. Sy gaan sit nie op haar rusbank en kyk TV en gaan aan met haar lewe nie. Sy gaan selfs nie aan met haar gewone daaglikse aktiwiteite waaraan sy gewoonlik weggekruip het waarskynlik, né? Of hier en daar miskien met die man saam met wie sy gebly het gesels het of hier en daar ietsie gedoen het in haar huis met huiswerk aangaan het. Sy doen nie dit nie. Sy doen nie meer die gewone aktiwiteite nie. Sy gaan terug ten spyte van die feit dat Jesus gesê het moet vir niemand vertel nie. Gaan sy terug En hoor wat sê hy, sy gaan vertel vir die hele dorp. En die hele dorp staan daar in vers 32. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, sou iemand dalk vir hom iets te eet te gebring het? Maar Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk sy wil uit te voer. So en hierdie vrou sê hier ek het vir almal gaan vertel in daai hele dorpie, die dorpie van Sigar het tot geloof gekom. Is dit nie wonderlik? Een vrou wat 'n ou storie gehad het. En God kom met die pen van sy gees en hy skryf 'n nuwe storie in haar hart. En hy sê vir haar: Vrou, jou lewenspotlood is nie te stomp nie. Jy kan ook 'n storie gaan skryf. Vrou, ek wil hê jy moet 'n storie gaan skryf. Al is jy hoe uitgeworpe, al is jy hoe sleg, al is jy hoe eenkant, al leef jy soos 'n kluisenaar. Ek het 'n plan vir jou. Ek wil hê jy moet gaan skryf deur jou lewe en 'n dorp het tot geloof gekom. Ek en jy het ook ou stories. Maar God kan 'n nuwe storie deur ons lewe kom skryf. Hy wil dit graag doen. Hy wil jou gebruik daar in jou werksplek, net daar waar jy werk. Daar wil hy hê jy moet 'n skerp potlood wees. Jou lewe moet 'n skerp potlood wees wat skryf oor die lewens van ander mense sodat hulle ook in gees en in waarheid kan aanbid. God wil in jou gesin jou op so 'n manier gebruik dat jou hele sin gered sal word, dat hulle ook die water van die lewe sal kry en sal drink. En God wil hê jy moet in die geloofsgemeenskap hier in die gemeente moet jy 'n skerp potlood wees wat sy storie oor ander mense se lewens skryf. Want God het sy nuwe storie in my hart kom skryf. Toe ek 23 jaar oud was, het God deur 'n radioprediker 'n nuwe storie in my hart kom skryf. Ten spyte van die feit dat ek baie kennis gehad het oor die Bybel, ten spyte van die feit dat ek tekste geken het en dat ek liedere gesing het en dat ek nagmaal gebruik het en dat ek geld vir die kerk gegee het. Ten spyte daarvan het God gekom en 'n nuwe storie in my lewe kom skryf. En my aan my die opdrag gegee, gaan skryf, gaan help skryf nuwe stories in ander mense se lewens. Mag die pen van God se gees vandag 'n nuwe storie oor jou lewe kom skryf. En mag jy vandag kom hoor hierdie storie is gratis. Hierdie storie is 'n storie wat nog kansse bied. Hierdie storie is 'n storie wat seën inhou. Ek sal nooit die woorde van Alexander die Grote vergeet wat ek eendag gelees het nie. Hulle wat die leegste is, is die volste van hulle self. Maar hulle wat die volste is, is die leegste van hulle self. So mag ek en jy vol wees van God se nuwe storie. Mag ons 'n ingesteldheid hê soos Jesus om na mense se behoeftes te kyk. Mag ons 'n ingesteldheid hê veral op mense wat verlore gaan. Mag niks ons ywer vir Christus ontsien nie dat ons Jesus se voorbeeld sal nastreef. En mag ons al ons energie met al ons passie dat ons dit sal aanwend om te help skryf aan die nuwe storie in mense se lewens. En soos die vrou gaan vertel het met opgewondenheid, so moet ek en jy besig wees om te vertel, om te leef, om te praat, om te dien sodat ander ook hierdie nuwe storie van God kan ontdek. 'n storie van genade, storie van vergifnis, 'n storie van hoop en dan 'n storie van liefde. Ons Vader, ons is so so dankbaar dat U ons ou stories kom verander het in nuwe stories. Dankie dat U niks ontsien het om by my stil te staan nie ook nie by die vrou nie. Dankie dat u ingesteldheid was om my te help sodat ek ook nuwe stories kan help skryf. Dankie vir u voorbeeld dat u afgebuk het na my toe en na die vrou toe. En baie dankie. Baie dankie Here dat u u pen, u skerp pen van u gees gebruik het om 'n nuwe storie oor my ou vrot lelike storie te skryf. En dankie dat ek nou nuut kan wees en dat ek u voorbeeld kan navolg. Ons prys u naam en help ons dat ons saam met die Gees sal werk om nuwe stories te help skryf sodat mense u in gees en in waarheid kan aanbid. En ek bid Here dat as jy iemand wat na hierdie uitsending kyk, nog nie die die water van die lewe gedrink het nie, dat jy in hulle harte en in hulle gedagtes in hierdie oomblik 'n woord sal spreek sodat hulle in geloof die water van die lewe sal drink wat gratis is wat verniet is maar wat seën inhou wat die ewige lewe bring Ons prys U naam. Amen. Mm -hmm.